berjumpa lagi dengan channel YouTube saya YT Chris Manto. Nah, di video kali ini saya membahas tentang ketombe yang tebal penuh dengan ulat mengerikan guys. Bagaimanakah video tersebut? Nah, daripada kita penasaran, mendingan yuk kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share di bawah video ini ya guys untuk mensupport channel YouTube saya. Nah, seperti apakah video tersebut? Nah, saran saya kita harus rajin bersampo biar rambut kita bersih dan sehat ya guys. Oke, langsung saja kita cekidot. Nah, banyak sekali ulatnya di kepala itu guys. Sedang mengambil ulatnya dari sarang sarangnya tersebut, terlihat. Dicongkel menggunakan lidi. besar sekali ulatnya seperti kelingking kurang lebih ya guys waduh bolong-bolong guys bagaimana uh, di dalam otak kita itu ya guys hmm, jadi otak kita seperti bolong-bolong ya waduh guys ini sedang membersihkan ulatnya mengambil dari sarangnya tersebut letakkan di tangan terlihat guys nah guys banyaknya guys ulatnya guys nah jadi kita saran saya harus rajin bersampo biar kita jauh dari ketombe dan penyakit di kepala kita ya guys ingat rajin bersampo guys nah sekarang proses pembersihan sarangnya tersebut menggunakan sisir guys sisir kutu nah guys tebal sekali tombinya guys banyak sekali ya waduh guys nah disisir menggunakan sisir kutu ini ya guys tapi kok uh, rambutnya nggak rusak ya guys seperti buatan ini ya guys bukan beneran ya sepertinya dia membuat konten untuk YouTube buatan ini guys nggak beneran nah sedang pembersih kepalanya Nah, jadi demikianlah video kali ini ya guys. Telah menonton, cukup sekian dan terima kasih, mantap.